L'informe del síndic continua la línia dels anys anteriors i és un clar indicador que els veïns i veïnes de la ciutat estan lluny de la mal anomenada crisi econòmica. Hem de destacar negativament el problema de l'habitatge. Cal un parc públic d'habitatge social, que es faci un llistat dels pisos buits, que se sancioni grans tenidors, no pot ser que tinguem un equip de govern que, contra les recomanacions del síndic, aprovi mocions per agilitzar els desnonaments. D'altra banda, cal que es doni la importància que mereixen els serveis socials, que es dotin dels recursos econòmics de personal i d'infraestructures necessaris per afrontar la situació d'emergència social de la ciutat. I també que el govern local porti a terme les mocions aprovades pel ple i les recomanacions del síndic pel que fa al dret a l'empadronament i la creació d'una adreça social. També compartim amb el, síndic de, amb el síndic que el sistema públic d'educació no pot estar subjecte a criteris econòmics i que cal aprofundir en els processos participatius, garantint la igualtat d'accés i deixant clar a la ciutadania quin és el significat. El que tenim ara està ben lluny de la participació popular real. Cal que el PSC es posi les piles, que deixi de governar amb criteris neoliberals al servei de les grans empreses i comenci a governar per als cornellanencs i cornellanenques.